No, bun, să vă arăt cum să descărcați muzica de pe YouTube. Hai să dăm un refresh înainte să nu moară dracului. Bun, intrăm în Google Chrome, așa frumos. Cum să face? Ceea ce, nu știu. Noi, ca să descărcăm muzica de pe YouTube, avem nevoie de Media Human. Uite așa. Pam, pam. Intrăm frumos aici. Oricum, cred că o să las un link în descriere. Uite ce frumos apare și descărcăm varianta asta. E superbă, zic eu. Download. Ci că nu știu ce, no bun, îi dăm chip și îl instalăm. Nu ne interesează pe noi dale, dale și dale și dale. Uai, mă, dar mi-are greu, mă. Fa. Fu, haida, haida. Haida, mă. Bun. Nu, no, îi dăm click pe el. Haida. Îi dăm accept acolo. Next. Next. Ce program, nu știu ce, already exists. Deci nu mi-am instalat odată. Nu-i bai, îi dăm yes. Next. Next. Next. Install. Nu, no, și am așteptăm și să instaleze. Poate că a durat ceva mai mult. Nu știu, poate. Poate, am zis eu că poate, da. Nu, am mai stăm o leacă și vedem. Nu-i bai. Nimă că mare, mă. Uai. E superb. Hai, da. Bun, e instalat. Așteptăm și să deschidă. Și intrăm noi în YouTube până acolo. Așa e frumos. No, să găsim o piesă care vrem și descărcăm. Ce piesă și descărcăm? Hai și vedem. Day and Night. Intrăm. O și opresc. opreaște te Copiem linkul frumos. Control C. Intrăm în Media Human. Îi dăm continue trial. N-are nevoie și l cumperi că nu-i nevoie. Nu, no, nu-i nevoie îi dăm paste URL și aici ai rezoluțiile. Dacă vrei și descarci video, poți și descarci până în 1080 HD, frate. Dacă nu, îi dai switch pe muzică și descarci muzica. Dai acei download și aștept și să descarce. La tine se descarcă mai repede că la tine nu înregistrează. La mine înregistrează. No, lasă că-i dau skip până acolo unde e gata. No, bun, Nica e gata în sfârșit. Am așteptat jumătate de oră după el. Nu mă mințesc, m-am așteptat 5 minute în plus. Noi dăm aici la search să căutăm muzica. Pac. No, ne vine ni Cornel Borza plin aici și asta cu albastru ții muzica. Îi dai dublu click și ea trece și înceapă. Nică mere, mă. Dă-i. Frumos. Bun. Gata. Atâta. No, dacă vă mai treabă de astea video cu tutoriale, mă căutați și îmi cereți acolo ce și vă fac, ce și cum. No, v-am pupat. Salut!